سلام و عرض ادب بنده مجید ارزانلو هستم مدیر عامل شرکت آیسا مبل کیان شروع فعالیت مجموع آیسا از سال 1372 بودش که نزدیک به 8 سال ما تو زمینه تولید مبلمان اداری و دفتری فعالیت داشتیم و سه سال 1380 بنا به نیاز بازار رو بردیم به تولید مبلمان خانگی ما شروع فعالیت اون خواهی خب کارخونه سیمتری تو سال 72 بود در سال 90 خب اومدیم کارخونه بزرگ رو احداث کردیم تا این ده سال هم وسعتش بیشتر شد تعداد پرسنل از 50 نفری که سال 90 شروع کرد هی رسید به 200 نفر و زیرشاخه‌های زیادی رو ایجاد کردیم ما نیروی کار مستقیممون الان 200 نفره ولی خب نیروی کار غیر مستقیم هم واحدهای تولیدی که خارج از مجموعه ما کار میکنن و ما تقریبا میتونیم بگیم که لیدر اونا هستیم و زیر مجموعه ما هستن برای اون فعالیت دارن میتونم بگم نزدیک به 300 تا هم نیروی کار غیر مستقیم توی کارگاهی بیرون برای ما کار میکنن با عرض سلام حامد ارزاندو هستم مدیر کارخونه آیسامو از سال آیساموب از سال 1390 شروع به کار کرد با برند آیساموب البته قبلا هم یه به صورت خیلی این ولی نه به صورت کارگاهی از سال 1380 شروع به کار کرد ولی از سال 1390 به صورت حرفه‌ای وارد صنعت مبلمان شد بله ارزان بزرگتون که آقای مهندس آبدی تقریبا ده سال پیش توسط خود بنده استخدام شدش و زمانی که استخدام شد در مجموعه اسلام دوران دانشجویی و تحصیلیشون رو میگذروندن و به عنوان کارآموز و دانشجو وارد مجموعه ما شدن شناخت کافی دارم به عنوان پرسنل و به عنوان همکاری که ده سال رابطه تنگ و تنگی با ایشون داشتیم به خاطر سمتی که داشتن شناخت کافی روی ایشون دارم و به عنوان هد مجموعه که مدیر عامل بودن بله همکاری خیلی تنگ و تنگی با ایشون داشتم بله من محمد کاملا فکر کنم خیلی خوب میشناسمش توی چون مدیر مستقیم محمد بودم با هم خیلی تنگ و تنگ کار میکردیم و کاملا محمد رو روش شناختم